टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की शादी को एक साल से ज़्यादा वक्त हो गया है लेकिन अब भी यह पावर कपल सुर्खियों में बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच और वनडे सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली एंड कंपनी ने न्यूजीलैंड में भी वनडे सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है टीम की इस जीत के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी